Сегодня понятно даже скептикам, устоявшаяся система мироустройства уходит в прошлое. Фактически уже ушла. Мы являемся свидетелями переформатирования мировой политики, экономики и культуры. Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой – Миротворческие инициативы кладутся под сукно, крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что Третью мировую планета вряд ли сможет пережить. Но найти компромисс пока не удается. Общественное мнение готовят к неизбежности войны. Люди заставляют жить с такой мыслью. По сути, решается судьба человечества. Либо новые договоренности – либо дальнейшая эскалация и новая мировая война. В нашем обществе не с подачи нашей власти и моей подачи бытует вопрос номер один. Так будет война или нет? Мы собрались для того, чтобы искренне обсудить проблемы нашего государства и честно и откровенно ответить на все вопросы. Так будет война или нет? Да, она будет но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один. И даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию – осуществят непосредственные нападения, и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому – наша союзная договоренность. Хочу ответить коллективному Западу. У них это вопрос очень важный. Будут ли войска на территории Беларуси? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю. Вот вам ответ на тот вопрос, который бытует в нашем обществе. Два случая, прошу их запомнить. Подвожу черту. Подвожу черту, чтобы меня не исказили и не посчитали за инициатора какой-то войны. Отвечу на него по-народному. Как человек, вышедший оттуда, знающий цену неимоверно тяжелой жизни, таких в зале немало. Хочу сказать, мы категорически не приемлем войну. Война – это очень плохо. Это страшно. Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 41-м. Тогда же люди были попроще, жили попроще, более-менее одинаково. Не было того комфорта, в котором живем сегодня мы. И не дай Бог война, то самое простое, что нам придется сделать, это повылазить из этого комфорта и жить в жутких условиях, переносить все тяготы военного времени. Кто этого хочет? Никто. Никто в мире этого не хочет. Но руководители некоторых стран, забыв об этом, ошалели вообще. Они в этой войне думают победить. Победы в этой войне не будет. Проиграем все. Поэтому мы не хотим войны. Мы навоевались. Наш народ миллионы потерял в прошлых войнах. Мы хотим мирно жить и работать. Мы никогда не создавали проблем нашим соседям, никаким другим народам и никогда их создавать не будем. Не только потому, что мы мирные люди, а потому, что нам это просто не надо. Мы не собираемся переделить мир. Мы не собираемся делить по-новому мир. Во-первых, нам это не надо. Во-вторых, мы на это не способны. Мы не обладаем таким ресурсом. Вот вам откровенный ответ на бытующие вопросы.